kandi nikizibu papa abaana bandwaliko nakonebinzala omukasi gali kulima atemere kijere nwamwirire ku midwaliro nitana nasinezera mukijere muzeyingano nyeke emitwalo mitano mugamba kakwisiro ayabyezina ku bino byekutegeregana kembo n'omujeremani yonokubona bona bufumbo bona bufumbo bafabere wamubone bafabyezere nengaali mikizibu abaana bamulwaleko akonere enzala mumugasi ngaali kuulima atatemere chijere nichabimbire eh? makichabimbire bona nasenomere ketyo mafaga kana kumuhemirwa kitano kikimogamba kabwisiriho mafaga kana kumuhemugamba tunde kafuziringa kabwisiriho ah, ah, ah, ngabyabere byesiringi atavulevulayingakanja siringi aze mubanka chivo chiri kuwa chokutamba chiri kuiwe chirema wange chomanya chizivo chiri kuiye mugamba chiri kuise rekase muyete bonako fal ugasaro vere ekatane babankoletien atane siringi ziba kasimiraro vere ndikukwanem afal siringi mutundo tikafuva siringi kugovasa siringi baba inagovasa siringi mzei vena civiri citatu cine citano genga citano baba utundo tikafumu ndikinyuleta siringi babangatolisika kaleti siringi mudikinyi baba kwama lokutanu chalero lokutanu ayokeri wiki mbufu iwiki mbufu mafuavi kafuwa tuta lekanze yonze mukuni mafuavi kafuwa tunda lekanze yonze mukuni kodi kodi kodi mafuavi kodi kodi sunanu alangile se mafuavi ikafu nga watunda upesili ngae mkafu yadiba upe kafu yenenze kulisemu kuona kukwasikuwasi wenzana n'ibanja lyo eh. iya mwatona chiko nowunanga chusano ni chusano chisano bisirani mafabi weza bulayi atane sonange bisirani manye ntyo nkulembwa kali kenje dango kale nulye bulaike bulya da nulie nulie nulie mafabi nenekulomate nakagambira ako mwana kwanza kuwaza siloti wakuli bona mafabina yakuli Omutu kaya dikika, tere mawanga numera.